Go! Yo, yo! <laughs> Yo, what's up mga kapango? At nandito kami ngayon sa street namin, sa section 4 At gagawa kami ng panibagong vlog namin Ito yung punas uling bato-bato pick uh, ah, Kung sino yung matatalo rito, pupunasan ng uling sa muka So yun, simulan na natin, tara! One, ano one, one, ano, two, Tatlo lang. May push dapat. One, two, three. Dali lang, ang gulo eh. Isang bagsak lang dapat. Sige. Isang bagsak lang. Ay, galing galing. <laughs> Ah, sige lang, sige lang. Hindi ko na to kakat-kretso ya, dire-diretso na to. Ah, sige, sige. Hindi, angat. Ganun lang. Bagsak lang. Hindi lang. Sige, pararamdam mo. Dito ma, dito. Yan, yan, yan, yan, yan, yan. Tapos bagsak. Okay. Eh, ganun lang. Basta tutunog yan. Oh no! Ang galing mo talaga, bright ka! Parang... Ang dami. I'm lucky. Parang, parang makapal-kapal niya, bro. Parang magkakot Oh, round one is the only one. Para magkakutsama kay tatlo ha. Kakutsama kay tatlo ha. Kakutsama kay tatlo ha. No, no, no, no. Oo, oo, oo. Ha? Ikaw ba ito? Dali lang. Uy, ang ah! Ah! Ah! Oh no! Dito, pre. <laughs> flex ko lang, flex ko lang. Eh. Pares na po sila, tabla na po, tabla na. Tabla na na. Ba, hindi, ilan muna, kung sino manalo. All one? Hindi, kung sino manalo, ay kung sino matalo, siya magpapasoft drinks. Ganda to, ganda. Ang ganda naman na. Hindi, ilang ano, lima, lima. Lima What? Bro, what are you talking about, man? Ilang ganon? Apat, anim. Ganon. Lima lang, parang mabilis. Oh, lima lang, lima lang, lima lang, lima lang. guys, ha, lima lang. Bato ba topic na tayo? Bato ba topic na, ha? Ilang ilang ganon? Bato, bato. Basta magsalita kayo, pwede naman. Basta magsalita. Basta pag-pick, baba na. Bato, bato, pick. Ay, dalawang beses na yan! Bukas! Nadali ako na. Parang, parang, Dito iya, Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Tadi aku udah. Tuan, tuan. mulai mulai pemberatan ditanya. Oke, 哎呦我的妈！It's you now. It's my turn. My turn. Patas na po ang laban mga Patas na po mga kaibigan. Patas na po ang kanilang laban. Ilan na ba? Ilan na? Ilan na? Tuto na po. Tuto. Tuto na po. Tuto pala. Do, bago. Dahil lang, dahil lang. Ingay nga muna, ingay nga muna. Mainit ang laban. Mainit ang laban. Relax lang eh. Marami yung nilagay mo sa akin. Lahat ang mo kaya pasok eh. <laughs> Pagkita nga kasama. Ang laki ng kamay mo. Pasok na Aray ko. Sige lang, sige lang. Sige lang. Round 5. tapon, tapon. Round 5 na, round 5 na. Bato, bato, pick Oh no! Ichiyo na naman, ichiyo. Ilan na lang, ilalaman na lang. 3-2. Nila. <laughs> Okay lang yan. Sagay. Ilan na, ilan na? Trito. Trito. Sino lamang? Ikaw. Ako ba lamang? Oo. Ako pala lamang. Luto kanina eh. Maka best of five, di ba? Best of five. Surprise agad. Oo. Bakit? Tama sa hotel? Best five? Ay, Bato, bato. Dahil lang. Puta, dalawang lagay galing. Tingnan mo, sakot mo na. Tingnan mo iyo, Hotel pa Makati. Hotel pa niya, parang anin na daliri. <laughs> parang laki na pa, parang lugi ako doon sa lagayan eh. Okay, okay, okay. Dapat nagsabi yung gano'n na lang. Uh, ha? Uh. Uli nga niyo. Hindi, maganda nga yan eh. Hindi, ayos lang yan, ayos lang yan. Depende nga yan. <laughs> Sige na. Hindi lang, may angas, ganun lang. Ayun lang. Gen, gen, gen, gen. Bato, bato. <laughs> Oh, no, no, no, no. Wow! Sa game lang, ano ba kayo? game lang, game lang. lang. Ano na ba? Paano? Last na to. Last na. Ano na? For ano? Porto. Porto. Porto na to. Bawi, bawi, bawi. Porto, porto, porto. Tingin niya, patingin niya. Patingin niya. Mamaya na niya, tingnan niya, tingnan niya, tingnan niya. Game, game. Ayun, pre, sakit talaga, pre. Lugi nga ako, pre. Tatlong lagay na. Tingnan mo ko. Bakante pa rin. Apat na ngayon, pre. pre. Mapilis na tayo, pre. na, pre. Ta tago mo na. Kuya Jay, dapat yung last Kuya Jay pag ganito na, oh. <laughs> eh, oh, ito. Bato, bato, pick. Talo ka, talo ka, talo ka. Oh no! <laughs> oh no, no, no, no. <laughs> Lagi. Kailan ko natalo. Susubong sa'yo. Kuha ko rin. Patingin ah! mo ah! ka oh! ito. pre. Para makita mo kung ba't ako nanalo. Game. oh, panoorin natin na. Ah. Game. Hehehe <laughs> It's a prank! Nakaprank pa ako ngayon! So yun mga kapango, sana'y natuwa kayo dun sa aming bagong ah, segment. Ito yung unas uling pag natalo sa ay pag natalo sa bato-ba topic. So yon nasabotahe yung isang kasama namin si Jochel, siya yung na natalo, siya yung bibili ngayon ng soft drinks. Kaya pala bahala ka na magpaliwanag diyan. And like, subscribe and follow in my bilbil. and Kapango TV. And go, yo, yo.